para poder lograr. <laughs> bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches familias libertarias, muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar este Facebook, pero no te vayas, Sofi, porque todo lo que nos demoramos en organizar esto para que te vayas, no. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches a todos. Esta es la versión número 2 de nuestras entrevistas a los niños emprendedores. Hoy les vamos a contar la historia de Sofi. Sofi es una niña súper emprendedora que nos va a contar su historia. Vamos a hablar sobre los niños emprendedores el día de hoy. Así que si tienes un hijo que sea emprendedor, que quiere inspirarse con la historia de Sofi, pues hoy estaremos con ella hablando de su historia, hablando de todo lo que ha aprendido en Libertarios. Y la idea es que la apoyen. Nosotros queremos con esto que Sofi tenga más amigos emprendedores, más niños que sean amigos de ella. Pero además de eso, más gente que le compre, más gente que pueda conocer los emprendimientos de los niños, que son impresionantes. Son cosas increíbles. Y hoy vamos a ver qué son esas cosas increíbles que tiene Sofi para nosotros el día de hoy. Bueno, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Casi no lo logramos, ¿no, preciosa? <laughs> Muy bien, gracias. Bueno, Sofi, vamos a empezar nuestra entrevista con la primera pregunta. Y la primera pregunta que tenemos para nuestra entrevistada el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo comenzó tu historia como emprendedora? ¿De dónde salió eso de emprender, de, hacer negocios? ¿Tú de pues, dónde sacaste eso? Pues, primero de todo, eh, buenas noches. Mi nombre es Laura Sofía Garzón, eh, dueña <laughs> de Desayunos y Detalles Saray. Em, pues em, todo comenzó, eh, pues mi historia como emprendedora empezó apenas de cumplir los 10 años. Desde que yo cumplí los 10 años, pues a mí se me metió en la cabeza en una empresa. Entonces, yo, mi tía, una tía que fue la que gracias a ella me inscribieron al curso de libertarios, ella, ella por parte, <laughs> ella me inscribió, entonces ellos, ustedes nos dejaron una tarea. Entonces todo empezó Mm, por, la respuesta a una tarea que nos dijeron que qué queríamos ser, o sea, que queríamos hacer de emprendimiento y todo esto. Entonces eso era lo que nos, eh, gracias a la respuesta de la tarea, fue como surgió toda mi historia como emprendedora. Ok, así inicia tu historia como emprendedora, con una tarea que te pusimos en Libertarios, porque no tenías ningún negocio, ¿cierto? ¿Antes tenías algún negocio? No. Pues no, la verdad no tenía nada, nada, nada, nada. No tenías ningún negocio y a partir de lo que aprendiste en Libertarios, eso te permitió formar tu propio negocio. Bien, y bueno, y si fuimos nosotros, entonces cuéntanos un poquito, bueno, eh, digamos que de dónde salió esas ganas de, emprender, ya nos dijiste, ¿cierto? Y, <laughs> ya nos dijiste dónde salió la idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué has aprendido? Si nosotros te dimos la idea, te pusimos una tarea de emprender, ¿qué has aprendido en Libertarios? Cuéntanos un poquito qué es lo que tú has aprendido en Libertarios. Bueno, pues yo en Libertarios he aprendido que todos los sueños que yo tenga se pueden hacer realidad. Si me enfoco, lo hago con esfuerzo y dedicación. Okay. Eh, pues en una clase nos dejaron una enseñanza mm, que a mí se me quedó en la cabeza, que es pensamiento de rico y de pobre. Entonces, pues que el pensamiento de rico y de pobre trata de dos cosas. el pensamiento de pobre es de que una persona pobre, pues, a toda hora vive amargada, a veces bendice como a veces no bendice. Eh, nunca hace cosas eh, para progresar tiene dinero y lo gasta. Entonces, no siempre se trata de dinero, sino también en el pensamiento, pues de que hay que pensar como ricos. El pensamiento de rico es otra cosa, muy, totalmente diferente. O sea, pues los ricos bendicen, siempre agradecen, siempre están felices. Eh, si tienen dinero lo ahorran. Pues obviamente no todo se trata de dinero, sino que el pensamiento de rico es así ellos a toda, eh, siempre bendicen, siempre agradecen, siempre, no, no, nunca están amargados, siempre están felices, si quieren momentos eh, tristes pues los arreglan y siguen adelante, siempre han buscado algo en el que puedan progresar, crear empresas y todo eso. Entonces, pues, esa es una enseñanza que siempre me ha quedado en la cabeza desde esa clase. O sea que el pensamiento, los pensamientos de riqueza y de pobreza no tienen que ver con el dinero que hay en tu bolsillo. O sea, ¿podría haber gente que tenga mucho dinero y pensar como pobre? Dime. ¿Podría haber personas que tienen mucho dinero, mucho dinero y que sean pobres? ¿Que piensen como pobres, así tengan mucho dinero? Pues en parte sí, porque digamos, no todo el dinero lo compra, porque pues digamos, el dinero no va a comprar nunca la felicidad, entonces pues eso es en parte sí, en parte no, porque pues no todo tiene que ver con el dinero, o sea, en parte tiene que ver con dinero y en parte no tiene que ver con dinero, pero más que todo es como en el pensamiento, como en, eh, las acciones que hagan, eh, digamos, un ejemplo, ¿no? Tú ves a un habitante de calle, ellos viven en una pobreza, uy, horrible, viven más pobres que uno, pero digamos, uno les pregunta a ellos, uno les dice, uno los saluda o les dice algo y ellos a toda hora bendicen, nunca están amargados. En toda la pobreza que ellos viven, siempre están felices y eso no lo compra el dinero porque ellos no tienen mucho dinero. Entonces, en parte es de dinero y en parte no es de dinero, pero más que todo es como en el pensamiento. Ok, sí, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y acá en Libertarios estamos tratando de incentivar que los chicos sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida. Abundantes en amigos, abundantes en tiempo, abundantes en familia, en fin. No es solamente dinero. Bueno, ¿y tu familia qué piensa de que estés en este proceso de libertarios? Que estés tomando cursos de emprendimiento. ¿Qué te dice tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu tía? ¿Qué te dice la gente y tu familia? Bueno, pues ellos están ellos están uy, muy orgullosos de mí, dicen que yo voy a llegar muy lejos. Ellos en parte me han ayudado hartísimo, por lo menos gracias a los amigos de mi papá, a las, personas del pueblo de mi papá, de en Dinamarca, que estamos muy agradecidos con ellos, y a los clientes, amigos de mis papás, de mis abuelos, todo, mi familia, todo. Gracias a ellos hemos progresado mucho. Entonces, pues mis papás, mis papás están muy agradecidos conmigo, que porque pues, y con ustedes obviamente, que porque pues, pues, eh, pues pensamos llegar muy alto, mm, muy, sí, muy alto, pues mis tías, mis primos, todos están muy orgullosos de mí, están muy agradecidos, entonces pues, pues sí, eso es lo que piensan ellos, están muy orgullosos de mí. Ah, bueno, muy, muchas gracias Sofi por esas palabras tan bonitas. Y bueno, ¿y qué ha sido tan, lo más difícil de emprender? Si tú dijeras, uy, esto fue muy difícil, ¿qué ha sido lo más difícil que se pueden encontrar los niños en el futuro y que tú le puedas dar un consejo para enfrentar esas cosas difíciles? Uy, lo más difícil, así difícil que uno diga, uy, uy, uy, uy, eso sí me ha dado duro. Uy, dar a conocer los productos, por lo menos al principio nos daba muy duro, porque nosotros imprimimos carteles Sí. Entonces nosotros imprimimos cartelitos, entonces los pasábamos, nosotros vivimos en un conjunto cerrado y los pasábamos y la gente no nos llamaba, en un momento en el que Karen entramos en depresión, nos montamos todas las redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo, todo, todo, todo, pero nadie nos compraba, entonces no, pero ya gracias pues a los amigos de mis papás, a todos los clientes, a los amigos de mis papás, de mi mamá, de todos, pues ya hemos ido progresando y ya tenemos clientes fijos, que una canción especial, venga, ya vamos a desayunar y detalles, Saray, venga, Tome su desayuno, tome su detalle, tome todo. Genial. Tenemos, y además tenemos, somos una empresa internacional, porque tenemos clientes en Estados Unidos, en Dubai, en, España, tenemos en África, en Australia, tenemos clientes en todo lado porque pues son personas que viven en otro país y le quieren dar detalles a personas que viven acá, en Colombia, pues entonces es una empresa internacional prácticamente porque pues los clientes como tal son los que nos piden los desayunos a nosotros, entonces somos una empresa internacional. <laughs> Oye, Sofi, qué interesante eso. Y mira eso tan interesante porque imagínate que yo le diga a alguien que tú eres una niña de 10 años, ¿tienes 10 años? 11. Tienes 11 años. Que una niña de 11 años tiene una multinacional de desayunos sorpresa. Eso es un orgullo para, para los papás y para nosotros poder decir que podemos formar niños que monten empresas internacionales. Entonces, en serio te felicito y te reconozco por eso tan impresionante, porque eso sí es muy impresionante. Y si algo se tuvieran que llevar los niños de esta noche, es eso. Es, miren, si una niña de 11 años hace una multinacional donde le compra gente de África, de Dubái, de muchos países, ¿cómo tú no vas a poder <laughs> hacer un emprendimiento? Entonces, pues te felicito y te reconozco muy pila haber desarrollado ese emprendimiento que ya tiene clientes en muchos países. Y bien, entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tu empresa. Cuéntanos un poquito, creo que eso es lo más destacado, Sofi, y eso no me lo habías planteado antes. Entonces, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Bueno, Sofi, cuéntanos entonces de qué se trata tu empresa, qué productos tiene. Mientras tanto, voy a ir pasando las fotos del, Instagram de desayunos y sorpresas Sarai, desayunos y detalles, para que los vean. Bien, vamos contándonos qué, es esto y qué, qué, son tus productos, cuánto valen, dónde te pueden conseguir. Todo. Bueno, pues eh, mi empresa trata mm, <laughs> de, detalles a las personas, pues digamos que clientes que quieran hacer felices a, seres amados, <laughs> a seres queridos. Entonces nosotros, a cualquier familiar, amigos, novios, entonces todo. Eh, pues la empresa de nosotros está dedicada a, pues, a cualquier em, ¿cómo se dice? ocasión especial. Entonces pues, hacemos desayunos para Día de Madre, Día del Padre, cumpleaños, eh, grados, aniversarios, Día del Amor y la Amistad, 50 eh, años, 15 años, hacemos de todo. Mm, nuestros clientes vendrán siendo pues esposos, madres, hijos, amigos, primos, todo, eh, familiares, etcétera. bueno, pues nosotros tenemos nosotros tenemos unos varios productos. Tenemos desayunos, tenemos obsequios o detalles tenemos, vendemos onces y almuerzos. Entonces, pues tenemos varias cosas, no solamente vendemos desayunos, entonces tenemos varias opciones. Digamos, pues tenemos detalles que vienen con flores, con peluches, todo, todo, todo, todo, todo. Eh, em, bueno, pues cuánto valen, eso varía, depende del producto el que nos soliciten. Digamos, quieren un producto con flores y se las quieren quitar y en cambio de unas flores le van a poner un peluche. Entonces, o el precio aumenta o el precio baja, porque pues las flores pueden ser más caras que los peluches, o los peluches pueden ser más caros que las flores. Entonces, así. Digamos, ya tenemos varios ejemplos, pues de personas que nos han pedido desayunos con flores, pero les quieren adicionar otra cosa, digamos, quieren con flores y peluche. Entonces nosotros le decimos, venga, sí, el desayuno como tal está con flores como ese que estás mostrando ahí de los 50 años. Sí. Entonces decimos, ese va con flores y digamos le quieren agregar otro peluche. Entonces le decimos, venga, el peluche aumenta el valor porque pues no va a quedar con el mismo valor. Entonces el peluche va a aumentar el valor y si le quiere quitar el peluche, pues le va a quedar con el mismo precio al principio con las flores. Y si le quiere quitar las flores, pues el, precio le va a bajar un poquito, porque pues como las flores son un precio diferente a todas las cosas que van ahí. Tenemos detalles con botellas de vino, depende la marca de vino que quieran, el precio sube o baja. Tenemos con whisky también, el precio sube, o baja, con cerveza, tenemos con perreros, todo eso. Tenemos detalles con eh, bien preparaditos, con peluches, con globos, todo. Y todos, los, tota, y todos nuestros productos son 100% hechos con amor y 100% hecho en casa. Todo es hecho en casa. Mm, los sándwiches, los huevos, las em, eh, las tarjetas, todo lo hacemos en la casa como tal, todo. No no no tenemos nada como tal comprado, sino pues lo único que se compraría sería la decoración, pero eso mismo nosotros lo hacemos, nosotros hacemos los moños, hacemos las cintas, eh, pegamos las cintas, decoramos las bandejas, eh, hacemos los globos, decoramos los globos burbuja, arreglamos los peluchitos, decoramos las bandejas, todo, todo, todo, todo. Em, y pues, ¿dónde nos podrían encontrar? Pues nos podrían encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Desayunos y Detalles Saray, en Instagram como desayunos y detalles guión bajo Sari y por WhatsApp al 312-501-1269 o también al 312-433-0821. Ok, voy a dejar el Instagram acá en los comentarios para que la gente lo vea y voy a fijarlo para que quede ahí en el, en el chat. Voy a fijar para que quede ahí y la gente te pueda conocer y pueda quedarte contigo. Y aquí ya vamos a seguir mostrando los productos que tienes, ya hemos visto todos estos productos. Bueno, quería hacerte una pregunta que me pareció muy interesante. Tú hablas siempre de somos, somos, somos. ¿Tu familia cómo se involucra en este proyecto? ¿Cómo, cómo qué ¿Cómo funciona eso? ¿Lo haces tú solita o tus papás te ayudan? ¿Cómo es? <laughs> bueno, pues nosotros somos, siempre digo somos pues porque somos totalmente una familia todos, todos ah, nos ayudamos acá. Mi papá es el que se encarga de, la comida, él es el que hace las frutas, todo, el sándwich, todo. Y mi mamá también a veces ayuda al sándwich, la fruta, todo eso. Mi abuela, cuando vendemos almuerzos, ella nos ayuda a preparar que el arroz, todo eso. Em, pues mi mamá, y, mi mamá y yo hacemos la decoración. Entonces, pues, por parte ayudamos todos. Entonces, mi mamá y yo hacemos la decoración, que los moñitos, que la, que la infla de las bombas. Eh, mi papá nos ayuda con las entregas, él lleva todos los desayunos, pues nosotros vamos con él, pero pues el que, él por parte, pues pone el carro, pues para poderlas llevar. Em, él nos ayuda. Mi abuela, pues también a veces nos ayuda a decorar, a hacer todo pues mi abuelito pues es una persona inválida, entonces pues tampoco es que pueda ayudar <laughs> mucho, pero bueno. <laughs> les hace barra y los motiva para que no se sientan tristes Exactamente. Nos ayuda, se sienta ahí a mirarnos cómo es que decoramos todo, pero pues en parte ayuda porque da porras, entonces <laughs> pues nos ayuda a estar ahí. ¡Hágale! y pues sí, por eso, por eso siempre digo somos, pues porque somos toda una familia dedicada a hacer desayunos. Ok, o sea que este proyecto que nació como tu curso de emprendimiento se convirtió en una estrategia para unir a tu familia y para que todos se unieran en función de un proyecto, ¿sí? Sí, señor, exactamente. <laughs> Qué bonito eso, qué bonito eso. Bueno, tú ya diste las, las, productos, cuánto valen, dónde te pueden encontrar. Y la última pregunta del día de hoy, la última pregunta después de haber hecho un en vivo de 48 minutos, media hora casi intentando conectarnos y ya por fin lo logramos a pesar de todas las dificultades. Eso quiere decir que estamos por encima de las circunstancias y podemos resolverlo, que nada nos va a detener. Listo. ¿Qué mensaje le darías a los niños que tienen ganas de emprender? Si un niño te está viendo en este momento, ¿tú qué le dirías? Bueno, pues yo les daría, yo mi mensaje inspirador para los niños que quieran emprender sería que no se queden atrás con los sueños, que todo se puede hacer realidad. Pues que todo se puede hacer realidad y que nunca le vayan a tener miedo al éxito. Tenerle miedo al éxito sería, mm, digamos, si yo monté mi empresa pongamos un ejemplo con, mi empresa, entonces digo, no, si le meto torta a la gente no le va a gustar, si le meto un almuerzo la gente nunca me va a comprar, eso es temerle el medio al éxito, porque pues nunca vas a progresar. Eh, otra cosa sería pues que siempre se enfoquen en lo que quieran hacer y vayan paso a paso construyendo su empresa, pero que nunca se vayan a dejar desviar por cosas malas, como nos decías en clase, que nunca se dejen desviar por el cerdo, porque el cerdo es el que habla y dice, usted no haga esto porque usted no sirve para nada, usted no haga esto porque usted nunca va a llegar a nada, entonces ¿para qué se esfuerza? Eso no es. La idea es enfocarte en eso y nunca irte de un lado para otro, siempre estar ahí. <laughs> Ese sería mi mensaje inspirador para los niños que quieren emprender. Qué Y que luchen por sacar las cosas adelante. <laughs> Qué lindo ese mensaje, Sari. Si emprender es sacar los sueños adelante. Perdón, Sofi. Sofi, ¿por qué le pusiste Saray? ¿Por qué le pusiste desayuno y detalles Sari? ¿Por qué fue eso que te Sofi? Bueno, Sari es Sari porque pues en Instagram no me aceptaba Saray. El es el segundo que yo mi papá y pues nos gustó que quedara con ese nombre. Entonces pues eso fue porque lo hicimos con Sofi, entonces no nos gustó, hicimos con Laura y tampoco nos gustó, entonces le pusimos a Ray. y se nos quedó ahí en la mente, entonces ahí quedó. <laughs> ah, bueno, a mí también me quedó en la mente, me queda en la mente cada vez que me hablas, pues por eso es tan complicado. Pero bueno, bueno, yo creo que esas fueron las preguntas del día de hoy. Después de muchos intentos lo logramos. <laughs> Después de muchos intentos, después de muchas cosas que intentamos desarrollar. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimo. Eh, así que la idea y la invitación es que apoyen a Sofi, que le compren todos los desayunos y a los papitos que quieren que sus hijos también sean emprendedores este jueves. Eh, a las 6 de la tarde inicia un nuevo grupo de libertarios, de niños libertarios. Así que conéctense y escríbanos al messenger de esta transmisión o comuníquense al 318-607-1528 si estás en Colombia o más 57 318 1528 si estás en otro lugar del mundo. Nosotros hemos formado más o menos 2.200 niños en 13 países en cómo emprender. Sofi es una de nuestras estudiantes destacadas, como pueden ver, con mucho carisma. Eh, ella inició este proyecto con nosotros. Antes de esto no tenía ningún proyecto y esta es una muestra de lo que puede hacer un niño con el apoyo que necesita para sacar sus sueños adelante. Así que Sofi, nos veremos en el futuro, ¿cierto? Y el futuro es... ¡Libertarios! Eso, cuídense mucho. ¡Chao! ¡Chao!